da kommst du. Ja, ich habe einen Ordnungsfetisch, weißt du? Und wenn die zwei Stunden da guckt. Oh fuck. Ja, ich werde halt Der sollte nicht klingeln. diesen Untersuchungsbeschluss, also diesen, also den Ausweis überhaupt, wir haben noch keinen Ausweis gesehen. Herr Weber, zeigen Sie kurz den Ausweis. Das steckt das nicht. Frau Kommissar Weber. Was, was, was wollen Sie hier? Zur Party oder was? Hallo. Hallo. Was geht ab? Hallo. Was geht jetzt ab? Zeit? Guten Abend. Guten Abend. Ausweis bitte mal. Ich habe meinen Ausweis leider nicht dabei. Das ist schlecht. Wieso sind Sie hier? Darf ich, ich mal wissen, warum Sie hier sind? Schülerausweis. Kann ich Ihren Ausweis erst Schülerausweis? Ja. Das reicht nicht. Setzt euch bitte erstmal alle also Hände, meine Versicherten Hände aus den Hosentaschen, bitte. Und alles, was ihr in den Hosentaschen habt, auf den Tisch drauf. Sie hat bitte auf. In Sichtweite. Vielen Dank. Darf ich jetzt wissen, warum Sie hier sind erstmal? Also wir sind aus folgendem Grund hier. Unten ein Herr Roman. Ich bin hier.

also, was soll das? Oh bleiben Sie hier. Hast du irgendwas dabei, wo ich mitgehen kann oder so? Ganz ruhig. Nein. Ganz ruhig. Ich habe gar nichts getan. Warum haben Sie für sich abzuhauen, wenn Sie nichts getan haben? Weil das ist alles, was du dabei hast. Ist ja gar nicht wahr. Okay, Sie lassen sich jetzt die Handschellen hier Und anlegen. Was sagen Sie zu der Sache? Also Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Wir werden jetzt erstmal ruhig bleiben. Ich weigere die Sache sofort. Ich meine, ich... Müssen Sie nicht so... Wie gesagt, schauen Sie sich den bitte mal an. Haben Sie irgendwas dabei? Vielleicht. Nein, ja, Sie haben jetzt schon auf den Tisch gelegt. Ja, Den bitte Ausweis. mal hier aus bitte hinsetzen kurz. Hier ist mein Ausweis, ja? Hinsetzen soll er sich. Gut. Lass ist auf die genau, weil Habe ich die Leute jetzt wegen dir da, oder was? Oh, nein, ich jetzt habe sowas ruhiger, ja. Sag mal, was, was hast du mir die Leute jetzt hier angeschleppt? Nein, natürlich nicht. jetzt setz dich bitte. Ich hab Ich hab, ich hab sowas. Wo sind die Ausweise? Ich, ich geb dir mal durch. Ja, funk mal bitte. Ich Gib mal die Ausweise durch. Und hier, das haben wir hier. Was, was für einen Untersuchungsbeschluss haben ja, Sie? Schaut es dir mal an, hier riecht es nach Gift, hier riecht es, als hätte jemand Cannabis konsumiert. Bisschen komisch riecht ja, es, aber ja auch. Rauschgift, ich habe hier nichts. Wenn wir hier in die Schublade schauen, retten, wir finden das. Ja, was ist das? Das gehört nicht hier. Das ist nicht meins. Es riecht eindeutig, da sind Rückstände drin, alles. Da können wir gar nichts verziehen. Sie wohnen doch hier, oder? Ne? Ja. Kifft er vielleicht irgendwo? Nee, ich kiff nicht. Ja, das muss man auch vielleicht mitnehmen. ja. Ich mache auch keine Aussage. Das ist eine E-Zigarette, das hat nichts mit Drogen zu tun. Naja, dann. Was machen Sie da? Warum, warum stehen Sie auf? Hallo, was ist los mit ihm? Hey, das ist jetzt nicht sein Ernst, jetzt zündet er sich hier einen an. Hey, John, was machst du denn? John, bist du behindert? John, du kannst doch keinen rauchen, Alter. Hier vorher, das machen wir sofort. Riecht doch nicht schlecht, Mann, gell? Das ist schon gut, oder? Ich glaub, das, das Der Obermeier. Ich weiß auch nicht, Alter, lass mal machen. Was geht mit euch ab? Das geht ab. Das ist geiles Zeug. Ey, ich will auch. Was machen die? Was ist denn los mit euch? Was machen die? Nein! Ja! Was machen die denn? Aber, aber muss ihn sagen. Du bist bei versteckter Kamera. Was? Na, so. Nein! Nein! Nein! Das ist geil. Scheiße! Alter, fuck! Hey, Alter! Schau mal da rein, schau mal rein. Scheiße! Ja, Koma, Koma, Koma. Du hast den Test bestanden. Ich glaube es nicht. Du bist, du bist du bist Schauspieler. Also. Digga, schon glaubst du jetzt noch? Oh ja. Was hast du gedacht? Was hast du jetzt gedacht? Digga, scheiße, ich muss mal hinter Katja. Ich dachte, ich bin. Ich mal einen Ausweis. Ich habe nicht am Ende meinen für den Ausweis. Kontrapunktus Production presents.